Этот дворик, знакомый с детства, Только деревце выросло выше. Это было мое королевство. Тут когда-то жил Карлсон на крыше. Это было мое королевство. Тут когда-то жил Карлсон на крыше ощущением Бегут мурашки Помню место, где спрятан секретик Под стеклом на конфетной бумажке Мой волшебный цветок семицветик Под стеклом на конфетной бумажке Мой волшебный цветок семицветик Продолжают играть девчушки Строят домики, возят кукол На скамейках сидят старушки Так же чей-то котенок мяукал На скамейках сидят старушки Так же чей-то котенок мяукал Все знакомо, все как и прежде только мир изменился мой, Но живу я в наивной надежде, Что однажды вернусь домой. Но живу я в наивной надежде, Что однажды вернусь домой. Папа рядом, живой-здоровый, Мама, смех так знакомый с детства, Аромат леденцово-фруктовый, Уходящего вдаль королевства. Аромат леденцово-фруктовый, Уходящего вдаль королевства. Этот домик знакомый с детства, Только деревце выросло выше. Это это было мое королевство мое Тут когда-то жил Карлсон на крыше Тут когда-то жил Карлсон на крыше